كل شخص عبقري لكنك إذا حكمت على السمكة بقدرتها على تسلق شجرة ستعيش كامل حياتها تعتقد بأنها غبية عدم القيام بأي شيء هو أيضا علاج جيد ستنضج في اليوم الذي تضحك فيه على نفسك من كل قلبك أنا الخير والشر معا لأني إنسان يا بني ارمي الحجارة على الكلب الذي ترك صاحبه وتبعك سئل أرسطو ما الجمال؟ فقال هذا السؤال يطرح على العميان الجمال في عين الرائي فقط بالقلب تستطيع الرؤية بوضوح فالأشياء الضرورية تختفي عن النظر وصلتني يوم أمس رسالة من طفل يقول لي فيها إني أخاف من هذا العالم كلما ازداد الشخص نقاء ازداد تحاسة معظم الناس هم أناس آخرون أفكارهم آراء شخص آخر وحياتهم تقليد وعواطفهم اقتباس تتألف الغالبية من الأغبياء الأغبياء تماما كن حذرا من الغالبية فإن كان الكثير من الناس يتبعون أمرا فذلك دليل كاف على وجود خطر ما الحقيقة تأتي للأفراد وليس للحشود لاحظت اليوم أنه إذا ابتسمت وليس معك هاتفا محمولا يعتقد الناس بأنك مجنون إن كان لشيء أن يحطمك فهذا يعني بأنك محطم منذ البداية من يركزون على الأخطاء اللغوية وينسون محتوى الموضوع يذكرونني بالمثل الصيني أنا أشير إلى القمر والأحمق ينظر إلى أصبعي تحدثك باللغة الإنجليزية مع شخص عربي مثلك لا يدل إطلاقا أنك إنسان مثقف بل أنك إنسان جاهل للغتك ومحروم أيضا من جمالها لا تأتي الثقة بالنفس من خلال كونك دوما على حق بل من خلال كونك غير خائف أن تكون على خطأ أمران يحددان شخصيتك صبرك حين لا تملك شيء وتصرفاتك حين تملك كل شيء أتعرفون لما بيوت العرب في غاية النظافة بينما شوارعهم على النقيض من ذلك السبب أن العرب يشعرون أنهم يملكون بيوتهم لكنهم لا يشعرون أنهم يملكون أوطانهم في الخامسة من عمري عندما ذهبت إلى المدرسة سألوني ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ فكتبت أنا أريد أن أصبح سعيدا فقالوا لي أنت لم تفهم السؤال فقلت لهم بأنهم لم يفهموا الحياة